Tenho saudade do som da chuva, do cheiro da terra quando molha, do cheiro do mato, dos entardeceres do campo, das caminhadas solitárias sem destino, dos grilos à noite, das estrelas, de deitar na grama sem celular e não fazer nada. Peço desculpas porque menti. Preferi assim. A verdade é que não estou bem. Talvez não passe dessa, ou como dizem, passe dessa para melhor. Não tenho medo de morrer. Tenho medo é da normalidade, de que tudo volte a ser como antes. O mesmo sistema, a mesma lógica, o mesmo egoísmo. Enfim. Espero não contagiar a ninguém. Espero que o mundo melhore. Espero que essa carta nunca seja enviada. Ao pai e à mãe. Com amor, filho.